2022 has undoubtedly been filled with one of many great successes for India. Let's have a quick glance at the top moments of 2022 that defined New India. With the year gone by, the punch Pran given by Prime Minister Modi in his Independence Day speech paved the way for the next 25 years. The year was welcomed with great news vaccination दुनिया दुविधा में थी 200 करोड़ का लक्ष्य पार कर लिया समय सीमा में कर लिया पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के कर लिया ये देश कर सकता है India also got its first tribal president, Srimati Draupadi Murmu, this year. India's increasing Atmanirbharta was visible. पहले जहाँ 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खिलौने बाहर से आते थे वहीं अब इनका आयात 70 प्रतिशत तक घट गया है और खुशी की बात ये है कि इसी दौरान भारत ने 2600 करोड़ रुपए से अधिक के खिलौनों को विदेशों में निर्यात किया है Along with that, India's defense exports also flourished and registered an eightfold increase. India made everyone proud in the sports as well when they won 22 gold, 16 silver and 23 bronze medals at the Commonwealth Games 2022. जब अनुभवी शरद डोमिनेट करते हैं और अविनाश प्रियंका और संदीप पहली बार दुनिया के श्रेष्ठ एथलीट को टक्कर देते हैं तो नए भारत की स्पिरिट दिखती है स्पिरिट ये कि हम हर रेस में हर कंपटीशन में अड़े हैं तैयार खड़े हैं INS Vikrant was commissioned which displayed India's journey towards Atmanirbharta in defense. साथियों INS Vikrant ke har bhag ki apni ek khubi hai. एक ताकत है अपनी एक विकास यात्रा भी ये स्वदेशी सामर्थ्य स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है startup story story one one that every one in all आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है India surpassed UK to become the fifth largest economy in the world. India has taken several initiatives towards a sustainable environment. On one hand, where Namami Gange initiative by Prime Minister Modi was titled among the 10 groundbreaking efforts for restoring the natural world by United Nations. On the other hand, Project Cheetah was launched to mark the beginning of the revival of the cheetah population in India and to restore balance in the ecosystem. one of the most important highlights of 2022. of the leadership I confer to Prime Minister Modi of India. Truly a remarkable year for India under Prime Minister Modi's exemplary leadership.